गाउँपालिका वडा नम्बर एक स्थित किरानचौरमा चुटका भोजको आयोजना गरिएको छ दर्शकवृन्द यो त्यही गाउँ हो जहाँ सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा अग्लो झोलुङ्गे पुल रहेको छ आजको यस भोजमा काठमाडौँ लमजुङ तथा छिमेकका अन्य गाउँहरूबाट चुट्का लगाउन करिब एक दर्जन समूहहरू उपस्थित भएका छन् प्रेमबहादुर गुरुङ यही गाउँको अहिले आम्बुखेरिन गाउँपालिका एक नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष यसको विषयमा खास भन्नुपर्दा पुराना हाम्रा बुढापाका बाजे बराजुहरूले एउटा गोर्खाका राजा रानीको बारेमा एउटा कथामा आधारित घाँटु नाच भन्ने नाच्दा रहेछन् ती घाँटु नाच नाच्ने बेलामा कन्या केटीहरू निलाहार बसेर नाच्ने गर्छन् अहिले अझै पनि त्यसरी नै नखाइकन नुहाइ धुवाई गरेर निलार बसेर नाच्ने गर्छन् अनि ती विशेष गरी गुरुङको चाड चण्डी पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमाको दिन पारेर त्यसो गर्ने भाव हुनाले त्यो नाच्ने दिन सबै वरिपरिका इष्टमित्रहरू ती मिलाएर बसेर घाँटु नाचेको कन्याको हातको टिका लगाइयो भने हाम्रो वर्ष दिनभरिको दुःख कष्ट हट्छ अरे भन्ने पुरानो विश्वास छ त्यसकारण सबै इष्टमित्रहरू फलाना गाउँमा घाँटु नाच्या छ अरे त्यो निलाएर बस्ने कन्याको हातको टिका लगाउनु जानुपर्छ भनेर आउँछन् र टिका लगाएर जान्छन् त्यतिखेर हामीले उहाँहरूलाई केही पनि खुवाउन सकेका हुँदैन त्यसपछि यी दिदीबहिनीहरूले ती आफन्तजनहरूको त्यो दक्षिणा भनौँ न दक्षिणालाई त्यसै चाहिने किन खानी फेरि त्यही एक दिन बोलाएर उहाँको दक्षिण ज जसले दक्षिणा दियो ज जसले शुभचिन्तक भयो जो जो यो चुड्कामा मा रमाउन चाहे सबै इष्टमित्रलाई बोलाएर एक दिन कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यही भोजको कार्यक्रममा फेरि रमाइलो गर्ने र ती सबै इष्टमिटरलाई खानपिन गराउने भनेर यो भोजको आयोजना गरिन्छ तथापि फेरि हुन त त्यो टिका लगाएको दिनको ला निम्तमा भोज गरिया हो तर अहिले त ती टिका लगा मात्रै हुँदैनन् यसो रमाइलोमा सबै पनि आउँछन् तथापि यहाँ आउने सबै इष्टमित्रहरूले फेरि यी दिदीबहिनीहरूको नाममा हुन त गाउँले सबैले सहयोग गरे हुन्छ यी कन्या दिदीबहिनीहरूको नाममा खाएपछि हामी त्यतिकै खर्च गर्न हुँदैन भनेर फेरि दुई चार पैसा दिनुहुन्छ जानुहुन्छ र त्यही यहाँको खर्च मेन्टेन हुन्छ यसरी नै दिनचर्या चलिरहेको छ हरेक वर्ष यो वर्षमा एकचोटि घाटु नाचेपछि गुरुङ गाउँहरूमा प्रायः जस्तो त्यस्तै चुड्काको भोज लगाउने गरिन्छ त्यही अन्तर्गत आज गिरन्तोर गाउँको यो वर्षको चुड्काको भोज भइरहेको छ यहाँ लमजुङबाट काठमाडौँबाट यहीँ पेरी फेरिका गरेर एघार बाह्रवटा टिम आएर रमाइलो गरिरहेको छ त्यो टिममा नबसेको साथीहरू पनि फेरि आएर गफ गर्दै यसो तिन कन्याहरूको हातको प्रसाद खाँदै दक्षिणा दिँदै जाने क्रम चलिरहेको छ त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत आज आम्बुखेरी गाउँपालिका वडा नम्बर एक किरणचोर गाउँमा चलिरहेको छ एउटा टोलको प्रत्येक जसो घरको आँगनमा छुट्टा छुट्टी समूहले चुट्का गाउँदा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा झैँ देखिएको छ अघोषित प्रतिस्पर्धामा कसैको हार जित त हुँदैन तर जुन समूह बढी प्रभावशाली हुन्छ नर्तकी युवतीहरू त्यही समूहमा आकर्षित हुन्छन् र त्यो समूह विजयी जस्तै हुन्छ मस्कामा भोज र नाचगान मात्र हुँदैन यहाँ त मस्का मस्की छेडखानी माया पिरती तथा व्यङ्ग्य पनि हुन्छ अहिले अलिकता स्वतन्त्र भएको छ विवाह भएको दिदीबहिनीहरू पनि रमाइलो गर्नको लागि नाच्छन् तर पहिला हाम्रो बाउबाजेको पालामा चुड्का नाच्ने भनेको कन्या केटीहरू मात्रै विवाह नभएको केटीहरू मात्रै हो कोही कोहीलाई भर्खरै विवाह गरेको दिदीबहिनीहरूलाई अलि नाच्न मन लाग्यो भने खुल्ला अनुहार देखाएर नाच्न नमिल्ने भएको हुनाले उहाँहरू अनुहारमा मुकुन्डो लगाएर मलाई नचिनोस् है कसैले पनि तर मेरो नाच्ने रहर छ भनेर अनुहारमा मुकुन्डो लगाएर नाच्ने गरिन्थ्यो एक दोस्रो कुरो फेरि यो रमाइलोमा अलिकता जोकर बनेर ठट्टा गरेर हँसाउनुपर्छ भन्ने हेतुले कोही कोही दिदीबहिनीहरू बहिनीहरू अलिक जोकर बनेर नचाउने गरिन्थ्यो त्यही सिस्टम अनुसार आज दुई तिनजना हाम्रा विवाह भएको दिदीबहिनीहरू उहाँहरू चाहिने रमाइलो गर्नको लागि र यसो एक दुई पटक नाच्ने रहर तिर्सन मेटाउनको लागि पनि त्यो आफ्नो बुर्ग लगाएर अनुहार छोपेर नाच्ने गरिएको छ यहाँ कसैले पनि कसका छोरी हुन् कसका बुहारी हुन् भनेर नचिनोस् भन्नको लागि त्यो प्रक्रिया परापूर्व कालदेखि चलिआएको कुमारी आयोजक गाउँका युवाहरूले पाहुनालाई खानपिन तथा सत्कार गर्छन् पाहुनाहरू खाँदै रमाउँदै नाचगान गर्छन् अन्त्यतिर पाहुना युवाहरूले आयोजक युवतीहरूलाई आफ्नो अनुसारको दक्षिणा टक्र्याउँछन् होइन त्यसको त आयोजक त त्यही नानीहरू हाम्रो यहाँ घाँटु नाच्ने चुड्का नाच्ने नानीहरूको जिम्मामा हो सबै आयोजक ती नानीहरूले आफ्नो घर घरबाट बटुलेर यहाँ आउने पाहुनालाई भोकै पठाउनुहुन्न खाली मुख पठाउनुहुन्न भनेर सबैलाई खुवाएर पठाउने चलन छ तथापि यसो गरिरहँदा मैले अघि नै भने सबै इष्टमित्रहरूले फेरि यो कन्याहरूको त्यत्तिकै खान हुँदैन भनेर खाएपछि दुई चार पैसा दक्षिणा दिन्छन् त्यही दक्षिणाले यो भोज लगाएको खर्च मेन्टेन हुन्छ कहिलेकाहीँ दुई चार पैसा बढी पनि हुन्छ ती दिदीबहिनीहरूले घलेक चुरा किनेर लाउँछन् कहिलेकाहीँ दुई चार पैसा कम पनि हुन्छ ती दिदीबहिनीहरूले आफ्नो पेवाका कुखुरा बाख्रा बेचेर नि पुरा गर्छन् साउता तिर्न पऱ्यो यहाँ ल्याएको सामानहरूको त ऋण तिर्न पऱ्यो यस्तै प्रचलन छ यसरी एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एक अर्को गाउँका युवा युवतीहरू बिच हुने परिचय तथा बैठ छेडखानी र आत्मीय मनोरञ्जनको यति विशिष्ट संस्कृति संसारमा बिरलै पाइएला